السلام علیکم جی پیارے دوستو دوستوں کیا حال ہے کیسے ہیں آپ دوستوں آج ہم بات کریں گے بچوں کے خرچے کے بارے میں بچوں کے خرچے کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی خرچہ جو ہے عورتوں کا بھی خرچہ ہوتا ہے لیکن عورتیں اس صورت میں صرف خرچہ لے سکتی ہیں اگر ان کی طلاق نہ ہوئی ہو اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر لائبریری میں رہتی ہوں تو آج ہم اس سلسلے میں بات کریں گے لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے اگر اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندے آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے تو چلیں دوستوں شروع کرتے ہیں کہ خرچہ جو حاصل کرنا ہے وہ کس طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے تو یہ ہے اس میں دوستوں کہ آج کل فیملی کوٹنگ کورٹ میں کیسز بھی برمار ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے بہت سے کیسز ہونے کی وجہ سے اس میں کھلا کے کیسز اور بچوں کے خرچے کا کیسز اب بہت زیادہ تعداد میں عدالتوں میں لگے ہوتے ہیں لوگوں کو انفارمیشن نہیں ہوتی کہ اس کا خرچہ کس طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے تو آج ہم اس بارے میں گائیڈ کریں گے کہ خرچہ کس طریقے سے لیا جا سکتا ہے اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ خرچہ لینے کے لیے دعویٰ کون کر سکتا ہے خرچہ ایک عورت جو شادی شدہ ہو اور طلاق نہ ہوئی ہو وہ اپنا خرچہ مانگ سکتی ہے عدالت سے اور اگر طلاق ہو بھی گئی ہو تو تین ماہ کا عدت تک کا خرچہ جو ہے وہ وصول کر سکتی ہے اب یہ نمبر دو پہ بچے جو اگر چھوٹے بھی ہوتے ہیں تو اپنی والدہ کے تھرو کیس کر کے بچوں کا اپنا خرچہ لے سکتے ہیں اب پہلا سوال تو یہ آتا ہے کہ کون سی عدالت میں خرچے کا دعویٰ ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فیملی کورٹ میں یا فیملی کورٹ میں یہ خرچے کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد دوسری بات یہ آتی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ خرچہ کتنا ملے گا تو اس میں یہ ہے کہ خرچہ تین چار ہزار تو ایک معمولی سی چیز ہے ڈھائی تین ہزار تک بھی کوٹ کم سے کم لگاتی ہے جو کہ ایک بارہ ہزار دس بارہ ہزار کم سے کم آمدنی والے پہ بھی لگ جاتا ہے اگر نہ بھی کماتا ہو تو اتنا خرچہ کوٹ لگا دیتی ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی میعاد مقرر نہیں ہے اگر اس میں کروڑوں کی آمدنی ہے لاکھوں کی آمدنی ہے تو اس آزاد سے جتنا بھی خرچہ کوٹ چاہے وہ لگا سکتی ہے کوئی اس میں فکس نہیں ہے تو بعض دفعہ یہ لوگوں کی ذہن میں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ کیا خرچہ لازمی لگ جائے گا جی ہاں اس میں یہ ہے کہ خرچہ جو ہے لازمی لگ جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ جو لڑکا ہے اس کی ایج ایٹین تک خرچہ کوٹ اس کو دیتی ہے اور جو بچی ہے جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اپنا خرچہ وصول کر سکتی ہے اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر شادی کے بعد بھی لڑکی خرچہ وصول کر سکتی ہے اگر اس سے طلاق ہو گئی ہو یا اس کی ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ پھر بھی اپنی باپ کی سے دوبارہ خرچے کلیم کر سکتی ہے اب آ جاتے ہیں اس میں آگے اس میں کیا طریقہ کار ہے خرچہ لینے کے لیے تو یہ نیچے آگے ہم آپ فیملی کورٹ یہ ہمارا میں بتا دیتا ہوں یہ بلاگ ہے ایک legal help one blog dot com کے اس میں ایڈریس ہے ہم نیچے لنک میں اس کا ایڈریس دے دیں گے اگر کوئی چیز آپ نے بعد میں معلوم کرنی ہو اس میں قانون بھی ہے جو کہ فیملی کورٹ ایکٹ جو ہے ٹو تھاؤزنڈ اور انیس سو چونسٹھ کا جو ایکٹ ہے وہ بھی اس میں سیونٹین اے جس کے تحت خرچہ دیا جاتا ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے اس کا طریقہ اور پروسیس بھی موجود ہے اگر بعد میں آپ نے دیکھنا ہو تو آپ کو نیچے لنک میں کلک کر کے تو اس میں سارا لکھا ہوا ایکٹ بھی اور سارا کچھ پڑھ سکتے ہیں اچھا آپ میں آپ طریقے پہ آتے ہیں کہ آپ کو فیملی کورٹ میں خرچے کا دعویٰ دائر کرنا ہوتا ہے اور یہ آپ ایک وکیل صاحب کے تھرو ہی دائر کر سکتے ہیں خود سے کوئی دعویٰ نہیں دائر کر سکتا ہاں اس میں شروع میں جب سمبر نوٹسز کے بعد پہلی ہی ڈیٹ پر جب مصالحت کی ڈیٹ ہوتی ہے تو کورٹ اس میں خرچہ طے کر دیتی ہے اور عبوری خرچہ پہلے طے ہوتا ہے بری خرچہ کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کورٹ ظاہر ہے ابھی کیس سٹارٹ ہوتا ہے تو ایک دم سے ابھی شہادتیں نہیں ہوئی ہوتی نہ ہی اس کی طرف سے کوئی ریکارڈ آیا ہوتا ہے تو کورٹ اندازے کے مطابق ایک بری خرچہ لگا دیتی ہے کہ ابھی سے خرچہ لینا شروع کریں باقی شہادتیں کے بعد اور جو ایویڈنس آپ کی تحریری زبانی ساری آ جائے گی تو اس کے بعد جو بنے گا وہ بعد میں پھر ڈیسائیڈ کر لیا جائے گا فائنل ڈیسیزن پہ تو عبوری خرچہ شروع سے ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے ٹل فائنل ڈیسیزن تک اور اگر ہسبینڈ دا نہیں کرتا تو یہ جمع ہوتا رہتا ہے اور اس میں برادر پھر اس کے ورنٹ اور اٹیچمنٹ آف پراپرٹی وغیرہ وغیرہ جو ہے اس میں وہ بعد میں پھر پروسیڈر جو ہے اس کا ہو جاتا ہے لیکن جمع ہونے کے بعد جب ایک لمٹ سے گزر جاتا ہے تو پھر جو ہے اس میں آگے فردر جو ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اچھا ابھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس میں قانون کیا کہتا ہے قانون اس میں سیونٹین ایٹ فیملی ایکٹ انیس سو چونسٹھ یہ بتا رہا ہے کہ in suit of maintenance the family court shall on the date of the first appearance of the defendant fix interim monthly maintenance for wife or a child and if defendant fail to pay the maintenance by fourteenth day of the us month the defence of the defendant shall stand off and the family court shall decree the suit of for the maintenance of the base the basis of averment in the plaint and other supporting documents on the card on the case یہ ہے کہ اس نے بتا رہا ہے کہ پہلی ہی ڈیٹ پر جب اپیئر ہوگا اسی وقت سے انٹر مینٹیننس لگ جائے گا اور فورٹین ہر ماہ کی فورٹین تک وہ پے کرنا ہوگا اور اگر وہ فورٹین تک پے کرنے میں فیل ہوتا ہے تو کورٹ اس کا رائٹ کلوز کر دے گی اور کیس کو ڈیسائیڈ کر دے گی ان شہادتوں کی بنا پر جو کہ پلینٹ کا حصہ تھیں اور جو ریکارڈ میں موجود ہے اسی حساب سے کیٹ کو ڈیسائیڈ کر دیا جائے گا تو اس کے بعد یہ آ جاتے ہیں نیچے degree of maintenance family court میں fix an amount of maintenance higher than the amount prayed for in the plaint یہ اب اس میں بتا رہا ہے کہ اس میں جو آپ نے اماؤنٹ مانگی ہے لیکن اس سے زیادہ بھی کورٹ لگا سکتی ہے دوسرے کیسز میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ وہاں پہ جو آپ نے پریئر ہوتی ہے اسی پریئر کے اندر ہی کورٹ جو فیصلہ کرتی ہے وہ پریت سے باہر نہیں دیتی لیکن اس میں دے سکتی ہے آپ نے جو مانگا ہے اس سے زیادہ کوٹ لگا سکتی ہے اب اس کے بعد آ جاتے ہیں prescribe the annual increase in the maintenance کہ جو اینول انکریز ہوگی خرچے میں وہ کس حساب سے ہوگی تو if the family court prescribe نہیں کرتی ہے سلانہ خرچہ کتنا بڑھے گا مینٹیننس جو فکس ہوا ہے اس میں سلانا کس قدر اضافہ ہوگا تو یہ court shall automatically stand increase the rate of ten percent of ten percent year اگر اس میں بیان نہیں کیا گیا ہے کہ کتنا خرچہ بڑھے گا تو دس پرسینٹ آٹومیٹکلی طور پہ ہی بڑھ جائے گا میں لکھنے یا نہ لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اچھا اب اس میں ایک سب سیکشن فور ہے سیونٹین اے کا جس میں for purpose of fixing the maintenance the family court میں summoned relevant documentary evidence for from any organisation body authority to determine the state and resources of the defendant اب ڈیفینڈنٹ جو ہوتا ہے اس کے مدعا ہے کہ سورسز کو جاننے کے لیے کہ وہ کس قدر پیسے کماتا ہے اور اس کی کیا انکم ہے یہ تعین کرنے کے لیے کورٹ کسی بھی آرگنائزیشن کو باڈی کو یا اتھارٹی کو سمن جاری کر سکتی ہے جاننے کے لیے کہ اس کا کیا آمدنی بنتی ہے تو یہ تھی پیارے دوستو آج کی ویڈیو اگر آپ اس کو پسند آئی ہے آپ کو اسے ضرور لائک کریں اور سوشل میڈیا پہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک ملتی رہیں تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ